mau mati tornado. ya dulu ya. Hai, mas, gue mau kali buang. Ambil lagi. Kita akan mengambil tomat yang sudah matang. Nah, ini agak busuk ya, Ma. Tomatnya banyak atau dikit? Banyak ah. Mata sama Ma tunjukin Ma yang merah-merah. Ya, tunjukin lah yang merah-merah. Ngomong. Ini yang merah-merah. Adik lagi ngapain, Dek? Ya. Hei, Mama, aku lomboknya itu. Nanti ada ulatnya bertakut di tangan. Enggak kok. Enggak. Rumput. Keser. Lagi panen lombok nih. Tunjukin lah. Sini. ada berapa tuh? Dua. Tuh, tuh hasil panen hari ini. Tunjuk, Dek. Mama. Mama lagi, Tomatnya matang kah? Hmm? Ini tomatnya banyak banget, tapi Mami. belum merah-merah. Apa yang kelihatan Ma? Ada lagi tah? Wow. tapi enggak saya Gimana? Coba lihat. Hmm?